L'outil de programmation Lynx permet d'optimiser les performances du fauteuil roulant électrique en calibrant la compensation adaptive de la charge après le remplacement d'un moteur ou lors de la première utilisation par un utilisateur. Pour accéder à cette fonction, l'appareil iOS doit être connecté au fauteuil roulant électrique. Sélectionnez simplement Configuration du fauteuil, puis Module de puissance. La fonction étalonnage de la compensation de charge se trouve en bas de l'écran. La sélection de cette fonction lance l'outil d'étalonnage de la charge. Sélectionnez « Lancer l'ajustement » pour lancer un cycle d'étalonnage, puis conduisez le fauteuil roulant jusqu'à ce que les deux moteurs soient calibrés. Une fois le processus terminé, les valeurs sont automatiquement enregistrées dans le manipulateur Lynx.